जिसे बनकर तैयार हुआ है आप कहेंगे उसमें धागा प्रमुख है धागा है ही धोती तभी है जब धागा है शौर तभी है जबकि धागा है कोई भी वस्त्र तभी है जब तक कि उसमें धागा है आप एक दूसरी बात सोचिए मटका दीपक मिट्टी के विभिन्न आकृतियों से बने विग्रह सब अलग अलग दिखते हैं अलग अलग सब दिखाई दे रहे हैं हनुमान जी की अलग पहचान है महादेव की अलग पहचान है कुंजली की अलग पहचान है दीपावली पर आती है कुंजलियां दीपक की अलग बनावट है कुल्लड़ की अलग बनावट है सकोरे की अलग अलग बनावट है पर सब में एक समानता क्या है वे सब मिट्टी से ही बने हैं है सब मिट्टी के बने पदार्थ ये कॉमन फैक्टर है क्या कल्पना कर सकते हैं कि मिट्टी न हो पर पदार्थ बने रहे क्या कल्पना ऐसा संभव ही नहीं है ये धागा नहीं है तो कपड़ा भी नहीं हो सकता यदि मिट्टी नहीं है तो पात्र भी मिट्टी के नहीं ही हो सकते इसलिए ब्रह्म सर्वत्व में जगत में व्याप्त है अपने कृपा पूर्वक अपने अनुग्रह पूर्वक ब्रह्म है तो हम है आप है संसार है सब है जिस दिन ब्रह्म अपने स्वरूप को अलग कर लेगा हमारा आप आपका इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इसलिए ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा है आप विभिन्न आकृतियों को न देखें हमारे अग्रवाल साहब सोने चांदी का काम करते हैं गले का हार सोने का है सोने का बिल्कुल कमर की पेटी भी सोने की है हाथ के कंगन वापस होने के हैं सिर में लगाए जाने वाला जो राजस्थान में चलता है बोल रहा वो भी सोने का कानों के कुंडल भी सोने के हैं हमारी बहन जी ने कृष्णा बहन जी नस पहनी हुई है वो भी सोने की है ठीक है इनमें से कहीं भी आप सोने को निचोड़ जरा कर लीजिए तो कुछ बचेगा क्या इसमें कुछ नहीं बचेगा इसलिए ब्रह्म को जगत से अलग हटा दिया जाए तो जगत का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता ब्रह्म जगत के साथ ऐसे मिला हुआ है हम आकृतियों को न देखें मैं ये वो फलाना वो दूसरा वो अलग राज्य का अलग देश का इनको न देखें ये देखें कि कॉमन फैक्टर क्या है कॉमन फैक्टर यही है सब में चैतन्य है पत्तों में भी चैतन्य है पक्षियों में भी चैतन्य है पशुओं में भी चैतन्य है गाय में भी चैतन्य है हाथियों में भी चैतन्य है मनुष्यों में भी चैतन्य है अरे वनवासियों में भी चैतन्य है किसी से द्वेष मत रखो और किसी के प्रति ज्यादा आकृष्ट होकर के राग की वृद्धि भी मत करो लागत दृष्टि तटस्थ होकर के केवल समान रूप से सबके प्रति सद्भाव बस ये रहने पर ये करने पर आप ठाकुर जी की श्रेष्ठतम भक्ति कर पाएंगे वृंदावन बिहारी लाल की जिज्ञास तत्व तो क्या है जानने योग्य वस्तु क्या है एतावदेव जिज्ञास वह परम तत्व ब्रह्म है वह श्री कृष्ण है वह श्री राम है वही नृसिंह है वही वामन है वही बलराम है वही दत्तात्रेय है वही सावरिया सेठ है उसको देखिए आप आकृतियों को मत देखिए आप कृति को देखिए मेटीरियल को देखिए जिससे कि आकृतियां बनी है हम मेटीरियल्स को देखते हैं इसलिए देखते देखते मेटीरियल मेटीरियलिस्टिक हो गए हैं हम पदार्थवादी हो गए हैं हम पदार्थों से हट करके पदार्थ का जो संचालन करने वाला है उसको देखें पदार्थों में जो युक्त है उसको देखें तो परमात्मा समझ में आ जाएगा सुंदरता को न देख करके सुंदरता को बनाने वाले को देखें तो समझ में आएगा कि परमात्मा हम पर कृपा कर रहा है उससे प्यार कीजिए संसार को न देख करके संसार के बनाने वाले को देखें तो शाम सुंदर का दर्शन होने लग जाएगा भक्त अवसर भगवान की जय हो नीच चतुष्टों तो की भाग चतुश्लोकी भागवत का पाठ पूरा भागवत यदि कोई नहीं कर पाता है श्रवण तो चार श्लोकों की भागवत जो कि द्वितीय स्कंध के अंतर्गत है नौवे अध्याय में कम से कम चार श्लोकों को पढ़ करके चार श्लोकों का अर्थ अवश्य नित्य प्रति समझने की चेष्टा करनी चाहिए तो जीव संसार में आसक्त नहीं होगा

ऊती मनवंतर कथा ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय अथवा आश्रय मुक्ति निरोध ये क्रम है श्रीमद्भागवत का प्रथम स्कंध अधिकार निरूपण द्वितीय ज्ञान का प्रदायक है तृतीय सर्ग है जिसमें भगवान होना है जिस जिनके संयोग से सृष्टि आगे बढ़ेगी इसमें महत्व तत्व है सात्विक राजस्थान अहंकार है तन्मात्राएं हैं पंच महाभूत हैं ज्ञानेन्द्रिया हैं कर्मेंद्रिया है अंतःकरण है मनोबुद्धि चित्त और अहंकार ये चौबीस तत्वों की उत्पत्ति का विवरण है विराट पुरुष का वर्णन है सैलाब प्रतिष्ठा का बार बार प्रार्थना करने पर विराट उठे और विराट पुरुष नारायण ने अपना मन ब्रह्मा के रूप में प्रकट करके आदेश दे करके सृष्टि का विस्तार करने का आशीर्वाद दिया ब्रह्मा यह तृतीय स्कंद का स्वरूप है सर्व कहने का तात्पर्य क्या है हम जैसे कहने से पहले अपने दिमाग में अपने मस्तिष्क में विचार रखते हैं और फिर सोचते हैं कि ये कहना चाहिए ये नहीं भी कहना चाहिए अलमारी खोलते समय पर हम सोचते हैं आया हुआ कोई है तो इसको ये देना ठीक है ये न देना ठीक है हम सोच सोचते हैं उसी प्रकार से सृष्टि होने के पूर्व जो सृष्टि के अवयव हैं वे परस्पर विभिन्न अनुपातों में एक दूसरे के साथ मिलते हैं उनके मिलने से इस प्रकार केमिस्ट्री की लैब में विभिन्न विभिन्न रसायन अलग अलग अनुपात में मिलने से अलग अलग द्रव्य अलग अलग पदार्थ तैयार होते हैं उसी प्रकार से सृष्टि का भी निर्माण क्रम के साथ अवयवों के मिलने से होता है ये सृष्टि है और ये सृष्टि का जो आविष्कार है ये पूर्णतः वैज्ञानिक है कहीं भी कोई भी वैज्ञानिक घूम रहे लौट फिर के उसको सनातन धर्म के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो शास्त्रों में विज्ञान है वहां आना ही पड़ेगा और कहेगा तो यही परम सत्य है आज भी नासा के लोग ये प्रूव कर रहे हैं एक अंतरिक्ष में संपूर्ण में अंतरिक्ष चारों ओर में एक ही आवाज ध्वनित हो रही है सृष्टि किसी का विवेचन करती है तृतीय चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत सृष्टि का विवेचन है ब्रह्मा ने सृष्टि करना प्रारंभ किया कुछ अवयव तैयार किए पर उन अवयवों को एलिमेंट्स को कहा स्थापित किया जाए जगह भी तो चाहिए आपके पास दरवाजा है आपके पास सीमेंट है आपके पास बजट पुल भी है रेवना रेत भी है लोहा भी है सब प्रकार से सब चीज़ें हैं टेबल भी है सोफा भी है परंतु जगह और निर्माण की भूमि नहीं है तो आप वहाँ क्या करेंगे पदार्थ रखा के रखे रह जाएंगे जिनसे निर्माण होना भी पदार्थ है परंतु निर्माण का स्थल न होने पर आप पदार्थ लेके कहाँ कहाँ घूमोगे ये समस्या ब्रह्मा की भगवान दिया सृष्टि प्रारंभ करो और करो देर मत करो ब्रह्मा ने चेष्टा की परंतु जब सृष्टि खड़ी होकर के प्रतीक्षा कर रही है कि हम आ जाए बताओ जैसे सर से शर्मा जी से लोग पूछते हैं आकर के साढ़ा कमरा कैसे है गई दसो उतरे है गई हमने का तो कमरा नहीं मांगा तो हमारे मेरी सर कहते भाई चिंता प्रोविजन है चिंता मत करो लिफ्ट लग गई यहाँ भी है ही है और वहां भी आश्रम पर भी लगता ये चालू हो गई जैसे इन अधिकारी पुरुषों के द्वारा आपको कहा जाता है अब चढ़ने की सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं है आपकी सुविधा अनुसार काम कर दिया गया चिंता मत करो तय ठिकाने की जगह खाली आपको लिफ्ट में खड़े होना है बस आप ऊपर दूसरी मंजिल पर तीसरी पर पहुंच जाए निश्चित उसी प्रकार जब ब्रह्मा को स्थान नहीं मिलता और ब्रह्मा ने अपना जीवन मान लिया ब्रह्मा ने सोचा भाई मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है मुझे जहां से मैं आया हूं वही जाना चाहिए जहां पर आप किसी वस्तु को खोएं और उसको जगह जगह घूमते नहीं पाएंगे क्या करें ये याद कर थोड़ी कहाँ थी हम तो वही आगे बैठ जाएंगे मेरा डाल देंगे जब तो वही बैठ जाओगे तो वस्तु भी आपको दिखाई पड़ेगी अरे यही रह गई थी जो तो ध्यान ही मिला तो इस प्रकार से ठाकुर जी को अपने उद्गम को अपने प्राकट स्थल को अपने आविर्भाव स्थल को भगवान जी ने स्मरण किया जहां से मैं आया हूं वहीं चलू और ब्रह्मा का प्राकृत स्थल क्या है भगवान की नाभि कमल भगवान के समीप ब्रह्मा ने पहुंच करके जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा आवाज बोली तप तप तपस्या करो तपस्या करो ये तपस्या है है क्या मैं जल्दी प्रसंग को समेटने की चेष्टा कर रहा हूँ महाराज जी बड़ा घूर घूर के मेरी तरफ देख रहे हैं हर वे हर थान पे दिन लाते हैं तब तब तो प्रतीक्षा कष्ट झेल करके भी पीड़ा झेल करके भी अपने इष्ट अपने गुरु अपने आराध्य को और उनके लिए मंत्र को याद किए रखना इसी का नाम तप है तपस्या की प्रतीक्षा की ब्रह्मा ने तुरंत ही ब्रह्मा के नाम ब्रह्मा के नासिका से एक बारह बहु प्रकट हुआ शुक्र प्रकट हुआ अब शादी अंग वाला भगवान बारा का पुस्तक सत्य लोग तक जा रहा था उनकी दो दाढ़ें बड़ी तीक्ष्ण थी दसों दिशाओं उनका स्वरूप फैला हुआ जब वो प्रसिद्ध हिलाते थे तो मस्तक के वाणी विस्फुलित प्रकट हो जाती है उद्धार भगवान वराह समुद्र में से प्रविष्ट होते हुए पाताल लोक की ओर गए रसातल में पहुंचे हिरण्याक्ष नामक व्यक्ति को पकड़ लिया खींच करके बाहर ले आए समुद्र के जल पर भगवान वराह और हिरण्याक्ष का दीर्घ काल तक युद्ध हुआ देवताओं की स्तुति को सुन करके उचित समय जान करके संध्या काल का कदा की चोट हिरण्याक्ष के वक्षस्थल पर मारी रुधिर वहन करता हुआ हिरण्याक्ष भूमि पर गिर पड़ा धराशयी हो गया प्राण शून्य हो गया काम पर नियंत्रण क्रोध पर नियंत्रण और लोभ पर भी नियंत्रण तो बारह उपाख्यान जो है वो लोभ पर नियंत्रण है पृथ्वी जो स्वर्णमयी कहलाती है वो हिरण्याक्ष की अपनी वस्तु नहीं है भगवत संपत्ति है और भगवत संपत्ति को भी चुरा करके हिरण्याक्ष अपने स्थान पर ले गया कि तो दूसरे की संपत्ति को अपने काम में लेने की भाव रखता है वही तो अतिशय लोभी है अतिशय लोभ होने पर भगवान के द्वारा उसका उद्धार किया जाता है उसकी मनोवृत्ति को शुद्ध किया जाता है उसकी मानसिकता को स्वच्छ किया जाता है और ऐसे व्यक्ति का भगवान को बना लेता है और अच्छा अच्छा सबको बांटता है खराब खराब अपने पास कर देता है मैं तो कम से कम में गुजारा करूंगा परंतु तो सब सुखी रहे ध्यान रखना ये सूत्र इस बात से युक्त है मुझे कुछ भी ना मिले मैं मिले वो भी अच्छा पर दूसरों को सुख मिले चैन मिले आनंद मिले प्रसन्नता प्राप्त होना यह भाव जिसके मन में है वो भगवान वो भगवान द्वारा की कृपा को प्राप्त करता है और जिसके मन में हिरणमयी पृथ्वी को चुरा करके अपने काम में लेने की आदत है वह लोभी हिरण्याक्ष नष्ट होता है भगवान एक जो त्याग के अंश को भी ग्रहण करके अपना गुजारा कर ले Father. You श्रवण करते हैं वे ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाया करते हैं आज की कथा का विश्राम यहीं पर रहेगा अब आरती की तैयारी है कथा का समय यही रहेगा तीन बजे से सात बजे तक और प्रातः काल सब दर्शनों के लिए कहीं ना कहीं Amen. entrar tá lá